la idea era una orquestra, vale? però hem anat pensant, ens... l'orquestra ja la teníem i tot, però és un pollastre perquè clar, és Vilanova i la Geltrú, mm. les orquestres que havíem trobat era la de Vic i la de Centelles, i clar, com dius, que I fer les saps... Allà. I gravar una orquestra en directe i, i gravar una orquestra és, és molt, molt difícil. I ho vam anar parlant, anar parlant, i bueno, la noia que hem aconseguit per fer de, de triu és violinista des dels des de petita. De 6-7 anys, em sembla. Vale. Té la nostra edat, ser més joveneta, però bueno, la vam... Tens el vídeo? D'ella de tocant? Com es diu? Hosti. Irene... Irene Jodar García. Vale, pues tengo i començo a dir. Molt bé. Voleu que miri càmera d'algú o no? No. Passo de tot? A la teva bola, com vulguis. No, no existeix, vale? Com vulgueu. Manu. Digue'm. Jo aniré posant el micro per ahí, eh? Aniré provant. Tranquil, vale. cap problema. Entonces no matis ningú. Ahí va. mm. i el, el director i el productor. I el friki. Portarem aquí un teatrero. Mola, mola. Eh, se't veu de puta mare, gent. A més, fer samarretes mola. Fas el teu propi disseny. Mm. Bueno, nois, què?